Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi questo video dei prodotti finiti, prodotti finiti però detersivi. Detersivi, io vado forte con i detersivi ragazzi, make make up eh, no, non li finisco i make up, eh, crema per il corpo, non li finisco, eh, vado di detersivi. Prima però ricordatevi una cosa, eh, campanella notifica se non l'avete ancora attivata, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, un like se vi è piaciuto e andiamo a vedere questi detersivi. Ma prima, sigla! Ok, ci siamo, andiamo a vedere. Marsiglia al Marsiglia questo e al muschio bianco li ho finiti tutti e due devo dire che sono veramente ottimi non so se voi li avete già provati ma sono veramente molto ottimi molto buoni e lasciano la biancheria morbida eh, e questo è uno quindi 10 come voto. Ajax, ragazzi, questo... Allora, vi volevo parlare di pro, proprio questo prodotto, l'Ajax Giardino in Fiore. È difficile trovarlo perché ai supermercati eh, arriva in scatoloni. Praticamente magari c'è tre di un tipo, tre di un altro, tre di un altro e boh. Quindi questi magari in uno scatolone ce ne sono tre se arrivi prima che lo prendi, bene, altrimenti non lo trovi più perché poi ci sono gli altri. Se non finiscono gli altri non rimettono questo. Questo è veramente, veramente buono, per quello non si trova. Giardino in fiore, ricordatelo, provatelo, vi lascio una casa profumatissima. È per lavare il vernetto, veramente molto molto buono. Un voto a questo 20. 20 poi anche questo ragazzi Lenore Lenore artista e bouquet fiorito io mi trovo benissimo lascia la biancheria morbida la lascia molto profumata profuma di pulito ed è veramente eccezionale 10 anche questo gel eh, bagno smack ottimo 10 10 poi il Nelson per piatti anche questo l'ho tro trovato buono un 8 questo un comunque è molto molto buono al limone Nelson al limone gra eh, grasso più incostrati incost incrostazioni ah! incrostazioni e sporco bruciato. Sì. Doppio potere, in effetti funziona bene. Basta, per il momento i detersivi sto meso lavato, i detersivi sono finiti. Eh, vi aspetto al prossimo video anche di detersivi, prossimamente ne faccio su un po' intanto vi abbraccio forte forte forte forte, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!